Za uwe fru ik ni maya nifta banting nikun ting nari tumpaya katos ke akatos ek kontalana weruta asi za uwe fru يا نومي ام إيه، جاب نفر ورد وش حاسس خلني ميس نفر نجم سمو خانمس فعلناه ستبا رأس سجرية خير بقى مركبات تعوية شاي حبة ختم صدريح تحدي بعري خاد سي سيعب كمية